Ourense, por orden de costas, comeza a derribar o campo de fútbol dos praceres por estar ubicados en terreo marítimos terrestres e a non cumprir a concesión administrativa. Leurizán quedou sin instalacións para a práctica e xogo deste deporte. Leurizán é a parroquia máis poboada deste municipio e carece absolutamente de instalacións deportivas, agravada como desmantelamento do campo de fútbol que constituía a única contraprestación que tuvo a parroquia polos recheos efectuados no ano 60. Non, que se, non queremos que se construa no mesmo lugar que estaba, aspiramos a ir máis alá, a unha recuperación integral da ría. Por eso nos presentamos un plan plurianual para compensar esta débeda histórica que Pontevedra ten coa parroquia de Lubrizán, acompañando do correspondente orzamento extraordinario. Entre as infraestructuras e servicios que solicitamos está a construción dunha instalación deportiva que alberga un campo de fútbol e que supla o pechado neste mes de xaneiro de 2016. Por eso apoiamos esta proposta. Eu son de Luquizán.